过分关心自己的安全，活下去的意志可能被怀疑、恐惧与合理化所损及。因为怀疑、恐惧与合理化，活下去的意志会被磨损的。赛斯在这个观点中强调了过分关心自己的安全对个人的负面影响。举例来说，一个人可能因为过分关心自己的安全而变得过度谨慎和害怕冒险，这样的行为可能会导致他们错过很多机会和体验，因为他们过于担心失败或受伤害。 他们可能会在社交场合中感到不自在，并且不愿意冒险去尝试新事物。这种心理状态可能会限制个人的成长和发展，并且在面对挑战时削弱他们的意志力和决心。不信任自己生命的能量，不信任自己身体的自然机能，也不接受这机能为一项生命的礼物。根据塞斯的观点，人们有时会因为过度关注自己的安全而怀疑。 恐惧和合理化，这会磨损他们的生命意志。同样的，如果一个人不信任自己身体的自然机能，也不接受这机能为一项生命的礼物，那么这种怀疑和不信任也会影响到他们的生命意志。如果一个人没有足够的信心和自信心来相信自己的身体可以发挥自然的功能，那么他们可能会变得懦弱、脆弱，并且缺乏生命力。 相反，如果一个人接受自己身体的自然机能，并保持着信心和自信心，那么他们可能会更加强大、自信和有生命力。假的安全感来保全自己的面子。赛斯强调了假的安全感这个概念，它指的是人们所追求的表面上的安全感，而非真正的内心平静和信任。这种假的安全感是基于外界的表象和表现，而非真正的内在感受。 人们可能会为了保全自己的面子，符合社会期望而去追求这种假的安全感，却忽略了自己内在的需求和本性。塞斯认为，这种假的安全感会导致人们对自己和自然界的本质产生不信任，进而失去了对生命的信心和对自己能量的信任。因此，人们应该重视内在的平静和自然的本性，并且放下追求表面上的安全感和面子的压力。 一位成人可能变得受了伤，以避免在办公室里一件他害怕的事。但那成人很可能对这样一个反应感到羞耻，因此骗过自己，以便保全他的自尊心。根据塞斯的观点，一位成人受到伤害后，可能会以某种方式回应，以避免类似的伤害再次发生。然而，这种反应可能并非始终合理，而是受到个人过去经验、信仰和文化等因素的影响。 例如，在办公室里害怕某件事情发生的成人可能会选择逃避、掩饰或避免面对这件事情。这些行为可能会让他们感到尴尬、羞耻，但却可以保护他们的自尊心。塞斯认为，这种假的安全感可能会阻碍个人成长和发展，因为他们无法正视自己的真实需求和潜力。为了产生想要的结果，受伤只是个小小的代价而已。塞斯的这句话意思是说。 有些人在追求他们想要的结果时，可能会因为某些原因而受到伤害，但是他们愿意承担这种伤害，因为他们相信这样做可以让他们获得他们真正想要的东西。例如，有些人可能会在事业上冒住失败的风险，因为他们相信这样做可以带来更大的成功。在这种情况下，受伤只是一个小小的代价，可以通过不断的学习和成长来克服。 当人们下决心要保全面子时，他们将根本拒绝接受那些是他们自己的决定。人们决意 will 要活，要行动或不行动。到一个很大的程度，他们决定自己的人生事件，不论他们是否愿意对自己承认这个。而且，他们决定要死。蔡斯的观点是指，人们在保全自己的面子时，往往会否认或拒绝承认自己的决定，进而否认或拒绝承认自己所创造的人生事件。 然而，人们的决议和行动却是影响他们人生的重要因素，即使他们不愿意承认也是事实。塞斯认为，人们必须正视自己的决定和行动，才能真正的掌握自己的人生，并且承担相应的责任。人们的决定和行动也影响了他们的死亡，因为死亡本身也是人们的决定和行动的结果。因此，人们应该承认自己的决定和行动，并为自己的人生负责。 能量是生命的礼物，生命要被表达，而非抑制，并且再次的谅解。自发性知道他自己的秩序，越信任生命能量，自发性便越形成其本身的美好秩序。结果就是行走的自发性身体艺术。举例来说，一个人可能因为过去的伤痛而感到害怕，并且开始限制自己的行动和表达，对于自己的身体和感受产生不信任。 但如果这个人能够重新建立对生命能量的信任，并且开始接受自己的身体和感受，那么他或她就能够开始表达自己，并且更自由的行动。这个人的身体也会更自发的表达其本身的美好秩序，可能会发现自己开始在艺术、舞蹈或其他身体性表达中找到了乐趣和自我实现的机会。